Saluton carai! Hodiau, por festi che la canalo atingis 250 abonantoin, hodiau ni bacos cucon. Do ec! Mi metos la recepton en la prescribo se vi voles usi gin. La unuae du aferoi cion fari estes cun mixi la butero cae sucero, do ni faru tion. Mi iom varmigos por pli faciligi la kunmixado. Kaj tiam ni bezonas la sukero. Bone. Sukero. Kaj jen la sukero. En la bovlo. En la bovlo. Bone. Bone. mi mi, mi ne certas kiun a uh, kiun ilon por kun mixi estos ple bone do mi a uh, mi venigis du ni provu Bone, estes mixita, bone, estes bone mixita. Nun ni aldonas du ovoin. la recepto diris che mi faru unu post la alian, do tio mi faros. Bone, unu. Kai nun la dua. Mi fushis! La cello estes en la mixo! Ha! Mi captis. Mi captis la cello, ne zorgu Bone, nun ni mixu. Mixu! Bone. La recepto diras che mi usu vanilon, sed mi ne havas. Do mi vidis en la interreto che mi povas anstataui gin per um, siropo. Do mi provos tion, kai mi esperas che tio functius suffice bone, sed ni vidos. Bone. Do mi aldonas la siropon anstatau vanilon. Mi esperas che gi funcios. Bone, nun, uh, nun mi aldonos la faruno, la farunon, tiu ujo estes malplena! Ci tiu ujo malplenigis! Je la perfecta! La, je la perfecta! Loco! Mirinde! Do! Ni a uh, la faruno! Bone! Ah! Mi mi io mette uh, for jetis iom da faruno sed uh, ne gravas mi purigos poste Cio, bone diro yes yes bone eble mi ne electis uh, la la ple bonan angulum por la camerao la faruno estes uh, forta contra cio ein en la recepto La faruno ne volas esti mal La faruno volas esti seca. Sed, per mia cunixo, mi convincas a la faruno farigi mal Char mi estes bona... Uh, eh, convincigulo? Convincigulo? con vinculo che tio funcias Ai nun mi aldonos la fek la bak povo Mi usos malsaman kuleron por uh, depreni la bak polvon char mi uh, malpurigis la alian per siropo do mi ne met volas meti gin en la uio por la bakpovo do unu kai tri kvaronoi Ih. Ih. bone tio farit tio estas farita bone Mixu! Mi mettis presco cion de la bac polvo en un loco. Do nun mi devas... Oh! Mixi forte. Bone, bone, bone, bone. Bone. La lasta afero, kiun la recepto diras che mi aldonu, estas la lato. Do nun mi aldonas la laton. Ai, um, la mixajo la jan mixita fa a ferro ne chatas la lacton. ne bone en mixijas. bone. forno iam estis a uh, varmigita de de forno estas preta kaj la bak formujo estas preta do nun mi nor devas a uh, meti ĉi tiun uh, en la bak formujo kaj tiam ni bakos ĉu bone yeah mi ne volis iri por a chati uh, aldonan malsaman backformon backformuion do uh, mi nur havas unu kiu estas formita kiel kranioj do tion ni uzas bone Nun est es lea tempo por meti gin en la fornon. Bone. Do fatte mi ne havis bonan planon por kiun mi farus post la bako de la cuquetoi. Do uh, mi havis ideon kai mi provos fari tio nun kai ni vidos eh, kion bone tio estas. Do, ec, mi smiros la glazuron sur la, ah, sur la cuqueto. Ah, la glazuro estas ege pli uh, densa ol mi attendis kaj ĝi ne volas uh, ĝi ne la kuketon do eble mi attendos. Ah, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ni darigos la provon. <laughs> shine la 라 la glazuron estas la giusta coloro tio estas bona ĉu tio estas bona ĉu bone, bone, bone. Do, nun, mi faros iun kiun me, pre kiu mi ne estes, uh, mi ne estes ege uh, mem vida, ke ci tio estos uh, kiel mi volas. Bone, bone. Do, tie, tie, tie. tie kai tie do mi for <laughs> Iom, iom iom dalla cuqueta kai nun e boe iomete, boe io ah no la espero la espero a ah. estis che mi creus uh <laughs> ah tu <laughs> eh. aspectas uh tu aspectas kiel stelo diru ne diru tute ne ah oh, tio estas io pli bone tu ah eble ne oh tu Yen, stelo. Jen. Nia verda stelo. Do jen nia verda stelo. Mi felices che vi ciui estes citie, cae mi felices che la canalo crescas bone kai rapide, kai mi estes tium fiera che vi ciui volas specti miain filmetoi. Se vi ciuis la filmeton, shatujin, eh, shatu gin, disconigu gin, cae abonu al canalon, commento suben ciu vi manjus mian verdan stellan cuqueton. Mi esperas vidi vin de nove en la estontezo. Gis!